Ă, salut, sunt ă, Loșmanski Constantin, sunt student și vreau să-mi expun părerea despre LGBT din Republica Moldova. Ă, eu am un prieten gay, mine nu mă deranjează faptul că este de orientare diferită decât majoritatea Republicii Moldova. Pentru mine este important felul lui de fi, felul în care comunică și atitudinea lui față de uh, oamenii care îl înconjoară. Vreau să dau un mesaj către societate. Oameni buni, nu atrageți atenția la orientarea lui sexuală. Pe voi asta nu trebuie să vă interesează. Pe voi trebuie să vă interesează numai una. Ce faci, omul ăsta, cum o face și aptitudinea lui. Restul, asta ține de viața lui personală. Mie nu-mi place când oamenii se sărută în public, indiferent de orientare sexuală consider că nu este etic și nu este igienic. Astfel că, pur și simplu, nu ar trebui să manifestăm a, dorințele noastre sexuale în spațiu public. Mai mult nimic. A, alta e că nu ar trebui să ne înțelegem unul pe altul, ar trebui să tolerăm a, unele chestii care au apărut și care au existat de acum înainte foarte mult timp și pur și simplu să prietenii. Am și un mesaj pentru comunitatea LGBT. Vă trebuie să vă simțiți liber în cazul în care sunteți atacați fie că fizic, fie că verbal. Ah, pur și simplu acționați limitele legii. Nimeni nu vă interesează să fiți așa cum sunteți. În rest, simțiți-vă liber.